jesteście gotowi, to możecie spróbować. No, tak. wszyscy na dół. No, i udało się. Okej. Okay. I teraz możecie wstać? To też jest fajne? No.